Ողջույն հարգելի գերմանասեր ընկերներ, այսօր ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչպես հաջողությամբ հանձնեցի ամեկ մակարդակի քննությունը Գյոթե ինստիտուտում եւ ստացա 86 միավոր 100-ից եւ Գյոթե ինստիտուտի բաղձալի վկայականը ձեռք բերեցի։ Նախ ասեմ, որ ես ողջ կյանքում երբեք չէի պատկերացրել, որ մի օր գերմաներեն եմ խոսելու։ Ես միշտ սովորում էի անգլերեն, ինչ որ ժամանակ հրապուրվել էի նաև իտալերենով, բայց 2016-ի աշնանը իմ կյանքում բեկումնային փոփոխություններ եղան եւ պարզվեց, որ ես պիտի սովորեմ գերմաներեն խոսել, այն էլ շատ շտապ։ Եվ պետք է հանձնեմ Գյոթե ինստիտուտի ամեկ մակարդակի քննությունը, որը բաղկացած էր 4 մասից. հյողն, լսել հասկանալ, լեզն, կարդալ հասկանալ, Schreiben գրել կարճ նամակ եւ շփխեխն մի փոքր խոսել գերմաներեն։ Եվ եւ սկսեցի շատ շտապ ձևով պատրաստվել քննությանը։ Մինչ այդ ես ոչ մի գերմաներեն բառ չգիտեի, բացի մինչև 3-ը հաշվելուց այնց վայդղայ եւ գութեն մորգեն արտահայտությունից։ Ես սկսեցի պեղել ինտերնետը եւ ակտիվ բառապաշար հավաքել։ Պարապում էի ամեն օր, բայց իմ պարապմունքները համակարգված չէին։ Ամեն օր գտնում էի YouTube-ի մի նոր ալիք, նայում էի նոր դասեր, նայում էի եւ ռուսերենով եւ անգլերենով, գրանցվել էի Facebook-յան մի քանի լավ գրուպաների, լսում էի գերմաներեն երգեր եւ փորձում թարգմանել տեքստերը թարգմանիչով բայց հասկացա, որ այդպես ցրված չի կարելի։ Հարկավոր է համակարգ ունենալ եւ առաջնորդվել պլանով։ Ես հասկացա, որ եթե ինչ-որ քննության ես պատրաստվում, ապա հարկավոր է պատրաստվել հենց այդ քննության հարցաշարով, տեստերով։ Ես հասկացա նաեւ, որ դասերը ռուսերենով կամ անգլերենով նայել պետք չէ։ Հարկավոր է գերմաներեն սովորել հենց գերմաներենով։ Սկսելով շատ པարզ, դանդաղ խոսող գերմանացի ուսուցիչներից, YouTube-յան բլոգերներից, ու նաև հասկացա, որ հարկավոր է գտնել դասագիրք, բայց դասագրքի հարցում ես եւս ժամանակ կորցրեցի փնտրտուքների մեջ, մեր գրախանութներում գրքերը նախ շատ թանկ են եւ դրանցով սովորելը հարմար չէ, քանի որ շատ ծավալ ունեն եւ աուդիո չունեն աուդիոյով սովորելը շատ արդյունավետ է։ Իմ իմ ուզածը մի այնպիսի գիրք էր, որ ես կարդամ գերմաներենով լինի լրիվ ամբողջությամբ գրված, թարգմանեմ բառարանով եւ ունենամ աուդիո։ Փնտրտուքների մեջ էի, երբ հանկարծ հասկացա, որ ցանկացած գիրք հասանելի է ինտերնետում էլեկտրոնային տարբերակով, եւ գրքեր կան, որոնց աուդիոն նույնպես կարելի է ներբեռնել եւ այդպես շատ արագ սովորել։ Առաջին խորհուրդս ձեզ՝ ներբեռնեք ամեկ մակարդակի համար հենց Գերմանիայում գերմաներենով հրատարակված գիրք իր աուդիո տարբերակով եւ շատ հեշտությամբ մեկ ամսվա մեջ նույնիսկ կարող եք քննությունը հանձնել։ Ես քննությանը պատրաստվել եմ տանը, ինքնուրույն, իմ համակարգչով, բայց հիմա զգում եմ, որ եթե ունենայի այդ գիրքը ամենասկզբում, ապա մեկ ամիսն էլ էր բավական։ Գերմաներեն սովորողների համար ռուսերեն ֆորումից գտա նաև հենց այդ կոնկրետ տեստերը, որոնք կոնկրետ տես, տեստերի ձևը, որոնք քննության ժամանակ լինում են։ Ունեմ 10 հատ տեստ, որոնք կուղարկեմ, եթե ցանկացող լինի, եւ որոշել եմ նաեւ 10 հատ վիդեո նկարել այդ տեստերի լուծումներով։ Նախ ասեմ, որ քննությունից կտրվել ցանկալի չէ, քանի որ այն վճարովի է 40000 դրամ եւ մուծելու եք մասնակցության համար մասնակցելուց առաջ։ Հարկավոր է նախապես գրանցվել մոտ 20 օր առաջ։ Ամեն ամիս որոշակի օր է նշանակվում քննությանը, եւ եթե արդեն հավաքվել են 25 մասնակիցներ, ուրեմն ձեր բախտը չի բերել։ Պիտի սպասեք հաջորդ ամսվան։ Քննությունը տեղի ունենում Երևանում, Պարոնյան փողոցում գտնվող Գյոթե ինստիտուտի ներկայացուցչությունում։ Մենք Հայաստանում չունենք Գյոթե ինստիտուտ, եւ քննության արդյունքների համար պետք է սպասել 10 օր, մինչեւ Վրաստանում ստուգեն եւ ուղարկեն Հայաստան սերտիֆիկատների հետ միասին։ Բայց այդ 10 օրը շատ տանջալի կլիներ սպասել, եւ ես փորձեցի ինտերնետում գտնել Գյոթե ինստիտուտի Վրաստանի մասնաճյուղը, ինտերնետային հասցեն եւ այնտեղ գտնել քննության արդյունքները։ Բարեբախտաբար ես պահել էի իմ PIN կոդը 4 թիվ, որ թղթի վրա գրված տալիս են յուրաքանչյուր մասնակցի։ Եվ այդ PIN կոդով ես քննության 4-րդ օրն արդեն մտնելով Վրաստանի Գյոթե ինստիտուտի հասցեն, տեսա, որ 86 միավոր եմ հավաքել, good։ Is-ը-գուցից 4 միավորով պակաս։ Այսինքն, եթե ես հավաքեի եւս 4 միավոր, ապա կունենայի their good, այս լավագույն արդյունքը։ Ես անսահման երջանիկ էի։ Մի փորձեցի ուրախությունս կիսել ձեր հետ եւ ինչու՞ չէին փորձով օգտակար լինել ձեզ։ Եթե դուք եւս պատրաստում եք շուտով այդ քննությանը կամ արդեն հանձնել եք, կիսվեք տպավորություններով։ Շնորհակալություն լսելու համար, ցտեսություն։